assalomu alaykum andijon ustalari kanaliga xush kelibsiz bugun sizlarga travertin chizmani 3d ko'rinishini qilishga harakat qilamiz mana shu xonadonga 3d chizma asosida travertin qilib ko'rsatamiz video davomida birato'la bitganini ham ko'rsatamiz ushbu videoyimizga layk bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang bu ish bilan albatta videolarimiz keng tarqalishiga yuz hissangizni qo'shgan bo'lasiz oldindan rahmat ko'rib turgan devoringiz shuvoq qilingandan so'ng shuvog'ini ohangni elamagan hisobiga qattiq narsalar bo'ladi shular otib yuborgan ularni hammasini chiqarib endi yollaganlarini ham chiqarib tashladik chunki travertinni sifatiga ta'sir qiladi keyin esa boshqa joylarga o'tamiz xonadonimizni darvoza qismi bu yog'iga chizma qilamiz video davomida chizmalarni ham bitganini albatta ko'rasizlar bles travertindan foydalanishga qaror qildik ya'ni sifatini sinab ko'rish maqsadida albatta 90 ming so'm ekan baqirib paqirsiz olmoqchi bo'lganlar 80 ming atrofida olsa bo'ladi albatta ko'rinishi mana shunday paqirlarda chiqarilyapti loylarida hech qanday salaxonada reklamalar yo'q toshi normalning asman travertinga juda o'xshashib ketadi sifati deyarli farqi ham yo'q desa bo'ladi faqatgina endi rang o'chish yoki o'chmasliklarini endi yil davomida bilinadi ya'ni birdaniga bilishni iloji yo'q tortilganini o'zinglar ko'rib turibsizlar normalniy tortilyapti normalniy guruch chiqyapti xullas travertinni tavsiya qila olamiz ranglari ham har holda normali chiqqan o'rtasidagi chizmalarga loy tortishni boshlaymiz demak loyimiz bles travertino 10 um raqamli loydan foydalandi loyidan ichini ham ochib ko'rsatamiz bu ham xuddi shunday faqat oq paqirga solingan salaxonada ham reklamalar yo'q shuni tortamiz tortilishi buni ham normalniy chiqdi normalniy tortildi mana videoda to'la qirqib qisqa namoyish etishga harakat qilyapmiz yaxshi chiqdi shu bilan bugungi videomiz tamom bo'ldi videomizga layk like bosib obuna bo'lishni unutmang e'tiborlar uchun rahmat sog' bo'linglar